Gerai, draugai, esmė tame, kad pasatą nuvarėm šiek tiek e, nudažyti reikia bamperį, kadangi aš, nu iš tikrųjų, aš tiesiog su... <laughs> Aš supainiau, prieš keletą mėnesių supainiau pedalus ir e, paspaudžiau vietoj stabdžių, paspaudžiau gazą ir įkaliau e, aikštelį tenais atbulinių atbulinę pavarą kitai mašinai. Tai pas nu, šiek tai tiek nubrozinau. Nelabai stipriai, bet truputį. Jo, vos vos nubrozinau, galvoju, reikia sutvarkyti. Ir pas mus yra tas automobilis. Irgi padaunotas Citroenas, kuris mums tarnavo ilgai ir nuobodžiai. Servis šiandien dega. Nu ir kada jisai šaltas, būna išmušaut, kaip ir dabar, matėt tokį spyrį gauni, išmuša jisai pirmą pavarą išmuša ir penktą. Ta prasme, pas jūs lieka antra, trečia ir ketvirta pavaros. Ta prasme, startuojat jūs nuo antros. Reikia tai padaryti tada viskas ok bus. Dabar vėl pirma atsirado ir penkta atsirado. Ir kas turėjo Citroeną arba kada nors girdėjote apie hidraulinę pavą, e, tą pakabą, žinot, kad hidraulinė pakaba yra iš vis super iš tikrųjų dalykas, važiuoja tarsi plauki toks, kaip laivas, iš vis nejautė jokių dubių, nieko, viskas ok. Bet kai sugenda, tai e, atsiranda toksai mini nepatogumas. Visų pirma, hidraulinė pakaba čia nes kažkaip sujungta, aš nesu mechanikas su vairo stiprintuvu, ta prasme, jeigu neveikia hidraulinė pakaba, tai neveikia ir vairo stiprintuvas. Jūs įsivaizduojate, ką reiškia, kai neveikia vairo stiprintuvas. Ir tada mašina, jinai pilnai nusileidžia ir dabar jūs pamatysit, aš uždėsiu specialiai tokį gerą soundtracką ir jūs pamatysit dabar, kas atsitinka. Aš, aš specialiai taip nejudu, čia vienas taip yra, jinai tiesiog tarsi be amortizacijos, kadangi pakaba neveikia, Ir o tiesiog važiuojat ir o žiūrėkit, dabar bus toks nedidelis, netgi negalima greitai važiuoti, žiūrėkit. Ir aš nespecialiai judinu. <laughs> mes čia nes nespecialiai, mes tiesiog kaip ir važiuojam įprastai. <laughs> Tai va toks mini patogumas. Bet iš tikrųjų su tokia pakaba buvo, turėjom problemų 13 metais, kai padovanoju sutvarkėm, mes buvom nuvarę iki Paryžiaus, beveik 2000 km į vieną pusę, netgi daugiau, kadangi varėm per visą Europą ir tik kelias nakvynės turėjom. Ir tfu, tfu, tfu, tai tenais viskas buvo super. Čionais atvarėm, tai gal penkis kartus aš iš tikrųjų jau uh, e, tarkiau, tvarkiau tą mašiną ir vienas buvo įstabus toksai momentas. 2005, įspizuokit. 2015 metai, sausio pradžia, šalta, mes prieš uh, kovo mėnesį nupirkom, tai reiškia, prieš 9 mėnesius aš kaip didelis Andrėja Bočelį fanas nuperku bilietus. Nuperku brangu, brangius bilietus. Už du bilietus tada litais mokėjau 520 litų. Geriausius be ne vietos, nes ateina laikas koncertui. Mes... Nuotraukai kelsim tą, kur mes pasipošėm. Nuotraukos, o. viskas. Mes e, pasipošėm, kostiumas, viską, nuotrauka, čpenk, važiuojame Kauną. Ir aš suprantu, kad mes šiek tiek vėluojame. Važiuojame Kauną, didelis kamštis, aš norėjau sukti į Žalgirio areną, man parodo fuck you, nes tenais neva reikėjo rezervuoti būtent vietą prie pat e, Žalgirio arenos, aš to nežinojau. O vėlavom jau vos ne valandą. Nu ten kažkur 340 minučių vėlavom, aš suprantu, kad parkuotis nėra kur, ir kažkur privažiavęs aš suprantu, kad mano vairo stiprintuvas jau nebeveikia ir aš suprantu, kad mes važiuojam ne kaip Andrėjo Bačelį koncertą, o tarsi į Snoop Doggo koncertą. Ne, jau taip važiuojam. Mes tiesiog apsisukam ir o taip su tokia pakaba mes tiesiog ramiai, ramiai, salkyliai važiuojam vietoj koncerto namo. Tai va Citroeną labai nemėgstu būtent dėl to, kad Andrėjo Bočelį nebuvo išklausytas tą vakarą. jo. Tuo bus Ger gerai nesusipykome tą vakarą, viskas labai gražiai, pasi pasinervavome šiek tiek dėl šito dalyko, kad taip gavosi, nu bet ką Jūs nu, padarysit. Mes važiuojam, o čionais iš karto yra Žalgirio arena, tenais koncertuoja bočėlis, mes suprantat, kad šikna viskas ir mes tiesiog pasukam į kairę, apsisukam link Akropolio. Visų pirma, jau pavėlavę į koncertą ir kitas dalykas, supratom, kad kelionė namo bus labai, labai ilga, tai priėmėm sprendimą, kad grįžtam. Tai va, tai va dabar tas pats, aš manau, kad tai buvo paskutinis atodusis. Sakai? Prancūziko šito, jo, nes užsiknisau, žinokit. O... Išpažintis? Išpažintis, karočiai, draugai. Iš tai turėjimo, ne tai, kad neturėjimo ką veikti, bet iš tai dėl to, kad visada tamsu, neturim, kaip galima sakyti, kuo užsiimti vietoj darbo, tai prasme, nėra kur nueiti labiau, paspartuojai, poliso dienom neturim kuo užsiimti. Akis skauda nuo darbo, nuo kompiuterio, biški protas pradeda važiuoti, nes žiema toksai lakotarpis nu, man labai depresovas toksai. Nusprendėm šiandien, galvojau, blemba, Vilniu, padabanosim savo švenčių progą PlayStation'ą, pa, pažaisim, palošim žiemą, atsibos, po to parduosim, ten neteksim kelių dešimčių eurų ir tiek. Nu, okei, okay, jau matėt, kad mašina sugedo, nuvažiavom vis tien, su sugedusią mašiną nuvažiavom į e, universalinę parduotuvę, įsigijom PlayStation'ą, Ir aš žinau, kad dabar viskas online, galima nusipirkti žaidimą online, atsisiunti, ta prasme, jokių problemų. Ten Steam, ten e, PlayStation Store ir viskas ok. Žiūriu, parduotuvė yra The Last of Us, vienas geresnių tipo žaidimų. 28, ai galvoju, vėlniop, biškai pigiau bus PlayStation Store, nusipirksiu viską. 28, nebrangiau, man atrodo 3,5. Ne, 28. Vilniop, nepaėmiau disko. Atvažiuojam namo, karočiai drebantis visi, išpakuojam plaistuką, viskas. Pradedu registruoti, suprantu, kad regiono lietuviško nėra. Nu, galvoju, pofik, žinai. Galvoju, po, išsirinksiu rusų regioną, artimiausias mums, jeigu taip galim sakyti, rusiškai suprantu, jeigu rusiškai bus žaidimai, nas tai bus patogiau, man bus turbūt šiek tiek patogiau, <clears throat> ai, kai kurie žaidimai įdomus scenarijom. Pasirenku, o, žiūriu, reikėtų kažką palošti, noriu įsigyti žaidimą, žiūriu, kad reikia apmokėti, ok, išsitraukiu savo debetinę kortelę, fuck you parodo, išsitraukiu savo kreditinę kortelę, fuck you parodo, išsitraukiu savo paypalą, Fakijų parodo. Ok, galvoju, rusiškas regionas netitinka kortelę. Padarau United States ar United Kingdom. Nes Lietuvosgi nėra. Lietuvos nėra. Debėtinė kortelė, fuck you, kreditinė, fuck you, e, э, Paypalas. Paypalas, fuck you. Užėjau per kompiuterį, į tinklapį, į PlayStation Store. Tas pats fuck you. Skambinu vieniam, klausiu, noriu pas jūs įsigyti žaidimą, sakau, ar galima įsigyti kodą, ar fiziškai siunčia žaidimą. Net skambinau žmogui, devinta. Pusė dešimt jo, pus, ne, ne pusė 19, nes mes dabar buvom pusė 10 Akropolį. Paskambinu žmogui 9 valandą, aš sakau, žmogus pagalvos, kad tu frikas kažkoks, esi skambini tokią valandą ir apie žaidimus klausinėjai. Nu ir sako, jo, Lietuvos regiono nėra, neįmanoma nei su viena lietuviška kortelė, nei su vienu PayPal'u apmokėt. Sako, taip jau yra. Bum, sėdame į mašiną, 9 val. iki 10 dirbo elektromarktas. Su sugedusią mašiną? Su sugedusią mašiną. Su Repuojam. Atvažiuojame į elektromarktą, God of War nėtų. Nėrtų. <laughs> Nėra. Labai norėjau God of War pažaisti. Labai jam reikėjo to žaidimo būtent. Būtinai. Užeinu į baituką, žiūriu. Šalia. 60 eurų, sakau, ne. Kur internetu buvo 35. 35, sakau, ne, davai nuolaidą. Padarė, piam, sakau, eik vėliau. Sėdam vėl į mašiną, važiuojam į Ozą, važiuojam į Euroniksą. Sakau, God of War turit? Neturi. Lastovas turit? Neturi. Kažką Užpydysa Uncharted 4. Bent jau kažką palošim valandą, kol eisi miegoti, rytoj kažkur pabandysiu už normalią kainą įsigyti God of War. Bet tiesiog darom Normal. video tam, kad būtų atminimas, kad YouTube'as visada laikytų šitą video, nes tokie atsiminimai jie ilgam paliekami galvoj. Labai reikėjo žaidimo, labai. Taip. Bet iš tikrųjų labai gaila, kad konsultantas, kuris dirbo uh, e, Euronikse, kad kai mes pirkom PlayStation'ą, kad jis nieko visiškai mums nepasakė, kad mes galim susidurti su tokia problema. Ar tiesiog nežinojo, ar kaip čia... Esmė tame, suprantat, kad aš kaip ir suogęs žmogus norėjau įsigyti normalią konsolę, nesiparinti, nereikėtų mhm. laužti jos, ta prasme, nereikėtų rypinti jos, žaisti normalius žaidimus norėjau sumokuoti 30 kem eurų, sumoku, pažaidžiu viskas, ok. Tai man sako, piratau, nes kitaip pas neįmanoma, arba varyk Bet jau rimtai. Diskų, diskų pirk. Žiauriai iš tikrųjų. Patys prie to ir priveda. Jau, bet piratau. Lemba, jūs neįsivaizduot, kaip gerai atsisėsti savo įprastą mašiną, sakykime, kai nereikia, kaip prieš tai matėt, pastojim baladotis. Jeigu jau šiandien toksai pas mūsų epizodas grinai apie mašinas, tai dabar važiuojame į Nemėžį, mūsų draugas, tai jeigu galima jau dabar pasakyti, draugas, klientas mano buvęs e, atidaro, žinai, e, plovyklą, atidaro plovyklą pats, nutarė pats verslą įkurti ir su juo buvo įdomus nutikimas. Jisai man parašė, mes pradėjom su juo dirbti, jeigu aš, bleba, dabar nepasakysiu, virš 100 kg buvo jis, jo svoris, ta prasme, buvo, nu, gan neblogai taip nutukęs pradėjom dirbti, viskas ok, jo kūnas labai gerai sureagavo, tas anas, žiūrim, kad po mėnesio arba po dviejų kažkur jau šiek tiek nus, nus, e, nustojo svoris krist. Ir aš jam pakeičiau programą, aš jam įjungiau tokius supersetus. Nu ir viskas, ir jisai man rašo, kad tipo eik vilniop, žinai, su savo supersetais, aprasme, neįmanoma. Du pratimai ir aš jau visas šlapės. Nu jisai stengiasi ir stengiasi, viskas ok. Kartą ateina jisai pas mane į parduotuvę. Sako, blemba, kažkaip galbūt inventorių reikia kokią e, atsinaujinti gal aškinėlį kokį turim, nu, va, ko turiu, ir tokie, tokie pas mus buvo medviliniai marškinėliai, čia nais toksai sportininkas su kaukalė, tai žinai, o, sako, šitas, šitas, šitas e, variantas kietas, paimsiu šitą. Ir aš jau klausiau, kaip tik buvo darbo pabaiga, klausiau, sakau, sportuot gal varai, ten sako, jo, nu, sakau, davai pavarom kartu. Sakau, padarysim kojas, pasportuosim, pasižiūrėsiu aš tavo techniką, nes ten pritupimai, įtupstai, ten tokie supersetai, tai ten reikia gerai pasižiūrėti techniką, nes jūs e, patys suprantat, kad galima daryti ten, sakykime, su dideliu svoriu pritupimus, bet nejausti visiškai raumenų ir esmės nebus ir dar galima trupotis, o galima ženkliai sumažinti darbinį svorį, bet dirbti iš raumenų ir būtent didesnį, geresnį efektą e, rezultatą pasiekti. Nu ir viskas ateina, mes jisai e, užsideda tos marškinėlius naujus, viskas jaučiasi, kad žmogus užsidėjo kažką naujo, nu, prasme, žino tą jausmą, visi... Patenkintas. Jo, patenkintas, visi patyrė tą jausmą esant. Nu ir viskas, mes pradedam sportuoti, mes pradedam tūpti. Ir kadangi kada vienas sportuoju, nu pats savęs lab, neįmanoma beveik visada varyti į tokį tašką, kur jau labai sunku, ta prasme, visada gailėsi. Spausti viską. Jo, neįmanoma spausti ir savęs. Ir aš jį bandau biškį spausakau, davai, davai dar, davai dar, davai dar. O čia praeina vienas arba du supersetai, ta prasme, du plėjimai ir ten keli. Supratau, kad marškinėlė jau visi šlapi, atrodo tarsi mėnesį nešioti kažkokio tai statybininko. Praeina dar keli supersetai, dinksta žmogus. Nueina į tualetą, sako, kur buvai? Nu, sako, biški bloga buvo. Nu, tai vat man tas nutikimas iš to aš iki šiol nepamiršiu. O šiaip jisai maladės yra, iš tikrųjų jisai nepasiduoda. Jisai dabar tą plovyklą darė kelis mėnesius berots išėjęs iš darbo ir e, ne, jie, jie nesportavo jisai, bet sako, aš visada prisižiūrėjau mytybą, ta prasme, aš niekada daugiau nevalgydavau negu reikia ir dabar jisai sakė, grįš e, prieš naujus metus vėl į sporto salę, sakė, viskas bus ok. Bet vėlgi, toks, tokia, žinai, trumpa istorija ta, kad kas tik jam nebuvo atsitikę. Jisai nemėdžiai atidarė, e, aš įdėsiu jums linką į aprašymą, jisai nemėdžiai atidarė tą plovyklą, tai buvo e, kažkoks berots benamės, mėgojo ir bandė kažkaip pasišildyti buvo šalta. Jisai pradėjo kažką kuriant, šalia jos, jo plovyklos, tai toksai, ne, kaip angaras, kaip priestatas toksai, užsidegė, vos nepadėkė tos plovyklos. Po to paėna kažkiek laiko, žiūriu, jisai rašo postą Facebook'e, sako, padėkit draugai, turbūt ir jūs galbūt matėt postą, aš irgi dalinausi. Pavogė iš, jį, iš jo instrumentus, makytą e, šitos perforatorius, e, drėlę, ten dar kažką pavogė. Aš jam rašiau kelis kartus, sakau, blemba, tu dabar sakau, tik nebandyk pasiduoti, nes ir taip sakau, pasižiūrėk, kiek tau visi kiša koja, e, vis, kiša pagalį į ratą, sakau, būtinai reikia padaryti iki galo. Nu žiūrėkit, praėjo kelios dar savaitės, žiūriu, kad viskas atidarimo ceremonija, ta prasme, padarė, Facebook'e įventą, viskas, žiūriu, atsidarė. Tai va, dar viena tokia minė priežastis, kad reikia pasiduoti, nes įvairių sąlygų būna ir apogė, ir padega, ir ten dar turbūt e, N buvo kažkokių tai nutikimų, apie kuriuos aš nežinau, apie kuriuos jis turbūt niekam nepasakojo, bet vis vien atidarė ir šiandien mačiau plovė mašiną su šypsena ir šeimą turi, ir žmoną turi, ir vaiką jo. visai mažą turi, ir spėja žmogus. Vaikų iš vis turbūt pusmetis maksimum. Jo, man atrodo, kad kažkur. Visur spėja, taip kad neknyskit proto, bet vaikas trukdo, dar kažkas trukdo, visko, viską galima pasiekti, jeigu labai panorėsi. Svarbu norėti.